maryam tilleyevaning turmush o'rtog'i behayo suratlar uchun karimovlar oilasidan uzr so'radi islom karimovning amerikada yashayotgan nabirasi maryam tillayevaning turmush o'rtog'i amiram sardarov o'zining instagram sahifasiga turmush o'rtog'i bilan yarim yalang'och holda tushgan suratini joylagan edi Shundan so'ng 5-avgust kuni u Karimovlar oilasidan uzr so'rab chiqdi. Maryam Tilliyeva va turmush o'rtog'i Amram Sardarovning birga tushgan ochiq surati keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Amram Sardarov suratni sahifasidan o'chirib yuborgan va Karimovlar oilasidan uzr so'ragan. Men xotinim va uning oilasidan kechirim so'ramoqchiman. hazil qilmoqchi edim lekin muvaffaqiyatsiz chiqdi yana bir bor hurmatli karimovlar oilasidan bunday noo'rin va o'ylamas xatti harakatlarim uchun uzr so'rayman deydi u shuningdek maryam tillayeva surat unga yoqqanligini uzr so'rash shartmasligini aytib uzoq qoldirgan ma'lumot uchun o'zbekistonning birinchi prezidentining nabirasi maryam tillayeva o'zidan 13 yosh katta amiram sardorovga 2021 yil aprelda turmushga chiqqan edi ularning to'yi las vegasda bo'lib o'tdi